Rakyatku semua Banglah Tuhannya Banglah Badannya Untuk Saraya Merdeka Merdeka Hiduplah already Ayo om, ayo om, kiring om, kiring om, aja kebacet om, pelan-pelan ya, om, awas kali. Wes, balik. Ah, balik. Ayo, ndak kuing, kuing, ngalep kuing, ngalep. Ayo, ayo, ayo mundur, mundur. Mundur. Nah. Ayo le, jalan. Ayo, maju, maju Live, live, ini nah. Kesapa kan? Nah, cara terus. ya pinter. Kita memandang. Sama, kan kan ya. Lepas Ayo, kendalian ada kendalian. Ya, di Ayo om, ayo om, kiring om, kiring om, aja kebacet om, pelan-pelan om, awas kali. Wes, balik. Ah, balik. Ayo, ndak kuwi, kuwi, ngarepmu, ngarepmu. Basta magbanta ko. Sama, okay? Lepas Ayo, kendangan ada kendangan. Ya,